aeropuerto de Madrid, Barajas, para tomarnos un vuelo hacia Stuttgart, Germany. ¿No cierra? La historia de mi vida. No tengo candado para la valija. Pancho. Es muy gordo, no entrar en el agujero. Me dejé las valijas en el hotel. A 40 minutos de subirme al avión. No, no. <laughs> Una tragedia, una tragedia. Ese es el problema de tener tantas valijas. <laughs> Ah, vamos a estar acá esperando en la puerta que, que el hotel me las traiga. Y si no llego, bueno, tendré que volar mañana. Yo sin mi valija no pienso ir. ¿Qué dice que con las valijas no piensa ir? Yo soy mi valija y me quieres que, que sin ropa. que bancar la gira, Fran. Yo me banco la gira. Sea como sea, con valija, sin valija, con cansancio, sin cansancio. Acá uno se tiene que bancar la gira. Si no... no Se Me rompió la almohada. <laughs> Así empezamos el día con la valija. En el hotel y rompiendo la almohada de pasto. Hoy no es mi día. ¿Eh? bag weighs, 26 kilos. Es solo material de trabajo, prometo. Tipo, traigo medio estudio. um, the weight of the suitcases has to be under 23 kilograms, but because a lot of the team have come from like America, like Chucky, or from Buenos Aires, like Punchy. They had like 32 kilograms as their weight allowance to get here, and now it's 23. So, five minutes we should know how much all of them weigh. Nobody knows. Todo listo. Stuttgart. Stuttgart, ¿no? Allá vamos. Ich liebe euch. Ya pudimos solucionar todo el problema de las maletas. Y ahora estamos un poco atrasados, pero por eso es importante siempre venir con tiempo. We are so on time that we're like to the minute arriving when the flight boards. This is great. Disculpen esta cara de dormida, tengo que responder la pregunta del video anterior que era cuál, qué logo era mi marca y muchos de ustedes lo adivinaron, no era tan difícil el logo de mi marca, ¿quién es Fran? Pancho. No. ¿Quién? Olga. Olga. Olguita, la que Y bueno, y ahora otra pregunta para el video. ¿La puedo yo? La pregunta es de qué se trató el video anterior. ¿Quién le hizo la sorpresa a quién? Y eso lo tienen que responder en este video, ¿ok? Bueno, ahora sí, nos vemos un ratito porque tengo que ir a embarcar. Muchos saben que hace muy poquitito fue mi cumpleaños. Mi 20 años. La pasé increíble con mi familia, con toda la gente que está conmigo en esta gira. Vinieron los bailarines, bueno, todos, absolutamente todos. La familia de mi novio, mi novio, imagínate, la pasé increíble. Pero para que ustedes puedan ver un poquito más de lo que fue grabando, así que lo van a poder, van a poder meterse bien en las internas de, lo bien que la pasamos el 21 de marzo. ¿De quién es el cumpleaños? ¿De quién es el cumpleaños? <laughs> Que lo cumpla feliz. Ahora cantemos un Está por acá. Las personas más importantes en toda mi vida, así que los amo. Gracias a todos. vamos a estar haciendo esta gira, voy a presentarles a Ivy. <laughs> y Ivy está, ¿cómo se puede decir? Sería como mi alma gemela en esta gira porque estamos las 24 horas del día juntas en cada cosa que necesito Ivy está ahí para absolutamente todo, cada movimiento Ivy está ahí para ayudarme I go with Teeny everywhere. I annoy her all the time, following her everywhere she goes <laughs> and making sure that she's okay. We have a bit of an interesting situation because my Spanish is awful and Teeny's English is really good. Sometimes. Sometimes. we just have to look at each other and we just kind of... Yeah. We're just like, what are you thinking? Yeah. Mm-hmm. And then it works. rumbo llegando a Stuttgart, falta muy poquito, creo que una hora ya estamos en Stuttgart para hacer los próximos shows de la gira. ¿Dónde acabamos de llegar, gorda? ¡Alemania! Sí, estamos en Stuttgart, vamos. Segundo show de la gira. Es un estadio ah. gigante. Francisco, ¿vos te acordás de esto? ¿Te trae muchos recuerdos? Y sí. Pues, no, acá ya no estuve. ¡El camarín! Eh. ¿este es el primer vestuario, Tini, o no? Este es el primer vestuario. Estamos acá probando sonido. El maestro musical. Gracias Stuttgart. Ay, no puedo ni hablar. Fue increíble. Gracias. Danke schön. Ich liebe euch.